I seguim en ciclisme perquè aquest cap de setmana es disputa a Panticosa, a Osca, el Campionat d'Espanya de bicicleta de muntanya. Entre els participants, un jove menorquí que s'ha convertit en el millor d'aquest esport, a les illes. El seu nom no és fàcil, però de cada vegada és més conegut. És Kamal El Hihiwi. Amb només dues temporades d'experiència, el ciclista menorquí Kamal El Hihiwi s'ha convertit en el gran dominador de la BTT a les Illes. Després de proclamar-se campió de Balears a Eivissa, ara afronta el Campionat d'Espanya en el seu millor moment. És molta motivació, no? Saber que estàs corregent amb els bons, de que fa dos anys ni somiaries ni, ni vamos, no hi pensat mai estar allà, no? I saber que pots estar allà i guanyar gent que hi du tota la seva vida aplicada en el món del ciclisme, te poses a pensar i dius, o millor eh, pots arribar més, no? Serà del 18 al 20 de juliol a l'estació d'esquí de Panticosa, a Osca, on el biker de l'Aió lluitarà entre els millors. Ja que l'any passat eh, rondàvem els 20 primers, amb els top 20, ja m'agradaria pujar un altre escaló i estar en el top 10. Aquest és el desig del ciclista que enguany ha hagut de superar un inoportú trencament de clavícula. Quan vaig tenir la caiguda, jo ja automàticament el cap meu ja sabia que, que la meva temporada eh, podria acabar, no? tornar xiquet i afrontar una altra vegada el teu calendari és molt important ser fort mentalment. Precisament aquest és un dels punts forts del corredor del Club Lloret de Vista Alegre, que al marge de la BTT ara no descarta créixer en carretera. Li agafat <laughs> de desgustillo. La veritat que si no és tan expulsiu i ha de ser un poc més, més viu i, saps, he de ser més estratega. I això, dins carrera, eh, agafes, agafes gust, no? Kamal només ha necessitat dos anys per coronar-se rei de la BTT Balear. Ara continua obrint camí per assolir nous objectius.